კომენტრები რაც ბოლო თქვა კვირის გამავლობაში ბოლო ორი კვირის გამავლობაში ხო დაფიქსირებული ეს რაც ახავდა რეალურ სიტუაციას ბაზარზე აშკარად შეიმჩნეოდა ეგ პანიკური ელემენტები რაიმე რეალური სერიოზული ქმედებების გარეშე თქვა არ მოხდარა თქვა რეინვესტირების გარანტირებადი საწევა და ასე შემდეგ და რეზერვების გამოყენება არ მოხდარა და ამ პირობებში ესე იგი თქვა სტაბილიზაცია და ფიქრობ ეს ტენდენცია გაგრძელდება